Takže zdravíte ja, Andrew Jackson sa pri ďalšom páte z Baldi's Basics and Educational Learning a tentokrát to bude Baldi Style Reflection Basics in Educational Learning. Takže tento mod vlastne uh, je urobený tak, aby vyzeral ako kebyže Baldi je zo skla a aj všetky ostatné postavy sú zo skla. Takže ideme sa pozrieť ako ako ďaleko tento mond je. Oh, hi. Oh, my. to my Ahoj, Pauli. Ty máš 5 hliav, 4 roky a 4 nohy. Nie, 6, 7. S. Proste Wszystko jest oszkła. Now it's time for everybody's favorite subject. Man, I can't believe it. You're Aż powiem ci takie That's right. You're doing fantastic. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Um, don't Just any shiny glass the left on mouse button to pick it up. Then, when you find PGHL Lego Films was right click on the object with the corner selected. That's how you use items, you know. ideme pre... Problem 1. 4 Ja nič nevidím. Pravdy má 8 očí. Ako pavúk. Baldy má 8 očí. Totálne. Totálne. Um, už ide za mnou, Baldík. a ideme sa pozrieť, ako vyzerajú ostatné postavy. <gasps> Ne, ne, playtime. nie. Principál. One, dva, tri, aj to hadlo. zo skla. To je zo Let's Všetko je zo skla principál je zo skla. <laughs> Tile re, Reflection. Viete, tie, poznáte tie, one, steny, čo vidíte hlavne v nemocnici. <laughs> tie, také. Neviem, jak sa to volá. No, steny, čo takto vyzerajú. S takými kockami. A táto textúra je na všetkom. Keby ešte tie lavice boli robené tou textúrou, tak to by bolo ešte viacej cool. Ops, to si nevšimáte. Uh, OK Idem urobiť ten klasický môj trik. Tie, tie skrinky vyzerajú dosť super. <laughs> Idem spraviť klasický môj trik. Že odpálim baldíka. Touto halou, aby som mohol zobrať ten... Piatý notebook. teraz tá textúra steny stenidra, ako keby bola naklonená. Že? To tak vyzerá, úplne. Úplne to tak vyzerá. No drinking drinks in the Ale home. nie je principál. Mám menšie problémy s klávesnicou. Um, fungi. Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Detention for you. When will you learn? Wizard of water. Wizard of water. Takže mal som trošku menšie pro, problémy s klávesnicou, ale kým som si vymenal klávesnicu, tak som si zabudol one Zastaví hru a Baldy ma chytil, takže ideme znova. Takže zatiaľ sa mi páči tento mod, akože ten nápad je celkom v pohode. Takže môžeme ísť znova na to a odieť. Tá textúra na tých stenách je vyzerá ako keby bola trošku nakrivená. Lebo ak sa pozrite, tak tá textúra, pretože trošku to Now it's time for so everybody's favorite subject, yeah. math. Yeah, you are doing fantastic. Good one. Problem three. You are doing fantastic. Te príklady, že aké sú, lebo i developery to robia shiny quarter! vedie nejaká textúra. Že napríklad takéto textúry sú tam, tak oni to spravia tak, že aj nič na tie textúry, či na tie preklady. nie ah. OK. Dúfam, že zase mi nebude haborovať klávesnica. Už by nemala lebo ja mám klávesnicu zapojenú teraz rovno do kompu. Predtým som ju mal v HB v USB HB v takomto, než vám ukážem, v takomto, hej, to je Axagon USB hub a v tom som mal zapojenú klávesnicu. No ale nebudem vlastne používať, lebo ja si myslím, že ten USB hub je už totálne roz lebo ten kábel je už po ohýnaní na nej. Ah. No, kam sme sa tu dostali? Máme tri notebooky, Bald je za nami, ako vždy a, a ideme spraviť ten trik, ktorý sa mi nepodaril. Z... Je toto... Trošku ma to metie, lebo ak si dobre všimnete, tak tie dvere, keď sú takto pretexturované, sú nakrivo. Aj ten aj ten plagát. Všimnite si to, že to je trošku takto. Keď sa na to pozriem takto, tak je to rovno. Ale keď sa na, takto na to pozriem, tak je to... Let's play konačnice. Aj klejtanie slova. Hajabaudy! Bisoda má fantastickú textúru. Z. No dokonalaj. Um, ja aj môžem prečo tu nie sú tie topánky, lebo tie boli pridané až v tej 1.4 jednotke. A toto je 1.3.2. <laughs> Takže topánky tu nemám. Aj keby som chcel, tak ich ne, nemám. I see you, friend. Fosfor, čo sa ti stalo? Play. Play one, two, three, do, you Ďakujem. Aha, nie. Oh, OK. Ale godas mal... E- oh, ešte tú starú zelenú textúru. Ak sa dobre mi znáte do Bounties Basics, tak Now it's uh, time for everybody's favorite subject, math. You're doing uh, fantastic. You're doing fantastic. Problem. Goda Sweep mal taką swe świetlożeleną teksturę. Welcome to Bowling's Basics in uh, Education. Oh, w nowszych wersjach to update'ował na taką tmawą. Chodzi sami paci, Now it's time for everybody's favorite subject, math! Answer the great job! That's right, great job! That good one! You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem one. Nie wiem, że czy ta mianowicie tekstura nie pozwala co, ale proste postejú update a myslím, že aj spravím dobre, ale in my humble opinion preferujem túto staršiu textúru. Neviem ako vy. Playtime nie. Znova! Ready, go! One, two, three, four, five. Wow, let's play! Let's play again! na šťastie Baldi není až taký rýchly, takže... Takže... Mal som mu možnosť uísť. Čiže toto je 0, hej, 0, 13, 35. Čiže máme dva peňažky a jedny nožnice. Kto si nevšimol. Takže Baldíne jahne za nami. Čo ma trošku desí, lebo... Žiaľ, z druhej I hug people Nie, for all eternity. Preto. On nás Nie, tam je. OK, OK, OK, už som zla. Už som sa zvakom, že vlastne ide z druhej strany. Lebo niekedy mi to Baudy spraví, že ide stať to. A potom budem, potom budem musieť niečo iné vymyslieť. To neznášam, keď mi robí Baldik. Ale myslím, že to je čast jeho umelé inteligencie. Fachov. Nie. Fachov. Baudy! Kde si aj? Aby som ťa mohol odflaknúť. Baudy! Baudy! Bo, nie, nie, czy tu teksturą, nic. Pauli! Pauli! Użycie, użycie, użycie, użycie. Si myślisz, że ti budem uciekać. Co? Baldy. Nie, nie. Ja cię peknie odfliasknę pisodą. Huh! Looks like it's sweeping time tá píso má naozaj peknú textúru. No to dala aj. Má naozaj peknú textúru, akože... Akože na to, že tento mod má minimálne zmeny v, v textúrach, tak je to akože tak to ovplyvně. Wow, let's Let's play Give me something great. I am coming, ready or door, here I come. I hunt people for all eternity. the fuck? Nie wiem, już jakie Oh, No. Um. Um. I Body. Body. Body. Gdzie? Body! Ja nie wiem, że gdzie. Let's Right. Right? počúvaj ma. Oh, oh. OK. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Takže, toto bol Baldi's Tile or Reflector Basics in Education and Learning od developera menom D. Okobern Mods. Takže tento mod sa mi veľmi páčil z pohľadu um, akože vzhľadu aj z, z toho nápadu, že ako keby to vyzeralo, že je zo skla, hej. A veľmi sa mi páčil ten gameplay toho modu, takže ako by som tento mod ohnotil. Dal by som mu 4 hviezdičky z 5. Tento mod si to zaslúži. Takže, ak si tento mod budete chcieť zahrať, link budete mať v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.